deles vai até vocês, vai apertar o polegar de vocês e depois quietinho vão voltar pro lugar. Quando eu falar que pode olhar, todo mundo levanta a cabeça para olhar. Por enquanto, estica o bracinho, polegar viradinho para cima. Vai lá, atenção, valeu. pode olhar. Quem teve o polegarzinho apertado, levanta a mão. Show. Passagem, Milena. Milena, quem tu acha que apertou teu dedão lá? Tu acha que foi a Amanda? Sara, acho que foi quem? Acho que foi a Brenda. João, acho que foi quem? Vamos lá. Amanda, apertou de quem? Milena acertou? Então troca de lugar com a Milena. Isso. Eduardo apertou de quem? Aqui. João. João acertou? É. Troca de lugar com o João. Brendinha apertou de quem? Da Sara. Sara acertou? Então troca de lugar. Agora, quando vocês baixarem a cabeça, e colocar o polegarzinho para cima, para frente, vocês vão receber visita de alguém que vai apertar o dedo e vai fazer um miadinho de gato. Levanta a mão. Quem recebeu a visita do gatinho? Levanta a mão. Deixa eu ver. Olga. A Érica, quem mais? E o Luiz. Luiz? Então troca de lugar. Troca com o Luiz, então. Menos. Maria, apertou de quem? De quem? Olga, troca de lugar. E a Agatha, de quem? Troca de lugar. Vocês vão receber visita agora? Zumbi. <laughs> Tá? Galinha carijó. Uma moto envenenada. De uma buzina, de uma buzina. vou visitar vocês. Pode ir.